हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स एक हमारे व्यूअर हैं जिनका सवाल है कि सर जब मैं टैली प्राइम अब आई होप कि टैली प्राइम है कि ई e नाइन है मुझे ये पता नहीं आई होप कि टैली प्राइम होगा या ई e नाइन भी होता है तो उसमें जीएसटी एक्टिवेट नहीं हो रहा है ऑप्शन ही नहीं आ रहा है जीएसटी एक्टिवेट करने का अब ये क्या दिक्कत है इस दिक्कत के बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ अगर आपके साथ भी ऐसी दिक्कत आ रही हो तो आप भी इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा जो भी दिक्कत आपको आ रही होगी ठीक है जीएसटी आखिरकार क्यों नहीं एक्टिवेट हो रहा है चलिए आइए समझते हैं एक तो आप टैली प्राइम यूज कर रहे हैं कि नहीं यूज कर रहे हैं पहली जो पहला जो रीजन है वो ये है दूसरा अगर ईआरपी नाइन यूज कर रहे हैं तो उसमें सिक्स पॉइंट से ऊपर का वर्जन आपके पास होना चाहिए तभी उसमें आप जीएसटी एक्टिवेट कर पाएंगे अगर सिक्स पॉइंट से ऊपर का वर्जन टैली का नहीं है तो आप जीएसटी एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे उसमें ठीक है तो आ, मैं आपको बताता हूं ये पता करने का तरीका है यहां पर अबाउट में गया मैं हेल्प में गया फिर अबाउट में गया तो यहां पर टेलीप्राइम प्राइम का मेरे पास 2.0 लेटेस्ट वर्जन है ठीक है इसी तरीके से ERP 9 में आपको 6 पॉइंट से ऊपर का वर्जन होना चाहिए तभी आप एक्टिवेट कर पाएंगे जीएसटी ठीक है तो अगर आप जीएसटी एक्टिवेट करना चाहते हैं तो लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड रखिए उसमें आप जीएसटी एक्टिवेट कर पाएंगे अब तरीका क्या है जीएसटी एक्टिवेट करने का वो तो बहुत आसान है F11 की प्रेस कीजिए और यहां से आपको क्या करना है वाई प्रेस कर देना है जैसे ही वाई प्रेस करेंगे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए रेगुलर जीएसटी फाइल करेंगे या composition that is depend upon you फिर यहां पर आ जाइए कितने तारीख से आपका काम शुरू हुआ है कितने तारीख से खरीद फरोख्त वाला काम शुरू हुआ है उस तारीख को यहां डाल दीजिए जीएसटी कब से एप्लीकेबल होगी तो मैंने यहां कह दिया एक अप्रैल 2021 जब आप अपना जीएसटी आईएन बनवाएंगे तो आपको जीएसटी आईएन नंबर यहां पे डालना होगा मंथली जीएसटी फाइल कर रहे हैं एंटर प्रेस करता हूं यहां पर वाई प्रेस कर दीजिए एंटर प्रेस कीजिए टैक्सेबल रखना है 18% बाय डिफॉल्ट जीएसटी मैंने कर दिया है अगर आप 28% सेट करना चाहता हूं चाहते हो 21% सेट करना चाहते हो 10% सेट करना चाहते हो या जितना भी सेट करना चाहते हो यहां पे आप दे सकते हैं ठीक है अब यहां से आपको क्या करना है ईवे बिल ये देखिए आ रहा है ईवे बिल के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा फिलहाल इसको नो रखता हूं और कंट्रोल ए प्रेस कर लेते हैं जीएसटी एक्टिवेट हो गया हमारा ठीक है अब आप जब भी जाएंगे कोई भी परचेजिंग करेंगे तो उसमें जीएसटी ऑटोमेटिकली आएगा जैसे कि अगर मैं जाता हूँ परचेज वाउचर में F9 प्रेस करके और यहाँ पर कोई भी सप्लायर का इनवॉइस नंबर डालता हूँ एंटर प्रेस करता हूँ एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पर क्रेडिटर पार्टी और डेटर पार्टी की बात होगी यहाँ पर अगर मैं कैश ले लेता हूँ चलिए कैश ले लेते हैं इस बार कैश लेके करते हैं एंटर प्रेस किया एंटर प्रेस किया एंटर प्रेस किया यहाँ पर आपको रेगुलर रखना है ये ध्यान देना है और यहाँ पर जो आपका जीएसटी आई नंबर है वो आप डाल दीजिए तो वो जीएसटी आई नंबर डालने के बाद यहाँ परचेज अकाउंट का लेजर आ जाएगा और यहाँ पर जो भी स्टॉक आइटम है उसको आप परचेज कीजिए ये हो गया एंटर प्रेस कीजिए और यहाँ पर सी जी एस का लेजर बनाना पड़ेगा अगर नहीं बनाया तो ऑल्ट के साथ सी प्रेस करके बना लीजिएगा C G S T S G S T और आई जी एस टी तीनों को ही आप रख सकते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस के ग्रुप में ठीक है तो यहाँ पे सी कर दीजिए और फिर यहाँ पे एस जी एस टी कर देता हूँ सेम स्टेट का मामला होता है तो C G S T S G S T ही हम रखते हैं ठीक है कंट्रोल ए प्रेस कर लीजिए जीएसटी एक्टिवेट हो गया यही वो तरीका है जिसके माध्यम से आप जीएसटी एक्टिवेट कर पाएंगे ठीक है अगर आप जीएसटी का लेजर सही से नहीं बना रहे हैं तो भी दिक्कत आएगी तो अब डिटेल में मुझे बताइएगा वैसे तो मैंने बता ही दिया कि जीएसटी क्यों नहीं आता है ठीक है दूसरा यह है कि 1 जुलाई 2017 के पहले जीएसटी लगाने की कोशिश करेंगे तो उस समय तो जीएसटी था ही नहीं जीएसटी लागू हुआ है 1 जुलाई 2017 से तो एक जुलाई 2017 के पहले जीएसटी लगाने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा ठीक है आई होप की बात समझ में आ गई होगी thank you for watching this video